Всем привет! Сегодня хочу рассказать о самых распространенных аккумуляторах и какие же они бывают. Забегая наперед, хочу сказать, что за свою более чем столетнюю историю э, идеальных аккумуляторов на сегодняшний день не существует. То есть перед тем, как купить аккумулятор, вы должны четко знать, для чего именно он вам нужен и в каких условиях он будет эксплуатироваться. Сегодня мы рассмотрим самые распространенные типы аккумуляторов, э, к которым относятся свинцовые аккумуляторы, э, никель-кадмиевые, никель-металл-гидрид и литий-ионные литий-полимер. Самыми старыми аккумуляторами считаются никель-кадмиевые и свинцовые. Аккумуляторы э, бывают как в виде отдельных элементов, так и в виде аккумуляторных батарей. То есть несколько элементов собраны вместе. Вот здесь вот мы видим никель-кадмий, подсоединены последовательно и в итоге набираем здесь на выходе 3,6 вольта номинала. Вот. Э, здесь аккумуляторы, тоже разобранная уже батарея аккумуляторная была. Это уже идет никель-металл-гидрид, только больших размеров. То есть тут мы видим 1,2 вольта, но 3700 миллиампер. В обычных размерах 2А, э, а. таких как бы, ну там, по-моему, 2850 существуют самые большие. Может, сейчас уже появились больше, но, по крайней мере, 3700 я точно нигде не видел. Они по размерам больше. Они идут по размерам уже ближе, как 18650, как литионные. Ну, почти один в один. Вот, но это никель-металл-гидрид. Thank you. Аккумуляторную батарею также можно собрать вручную. Сейчас э, в продаже существует огромное количество разнообразных боксов, разной формы и размеров. Вот, допустим, такая форма на три аккумулятора. Вот есть на один с проводами, без проводов. На два то же самое. На три, на четыре на 6. Ну, то есть разное количество, кому какого надо напряжения, можно собрать вот на 10. Есть такого типа. Тут контакты, как у кроны. Вот есть закрытого типа с переключателями. Включение-выключение на 3, на 4 аккумулятора. Даже вот такая форма. Ну, то есть очень много разных размеров Тут, например, можно собрать батарею из обычных пальчиковых аккумуляторов или батареек. То есть в данном случае идет 10 элементов по 2000 мА, 1,2 вольта. Э, на выходе получаем в зависимости от уровня заряда, ну, в данном случае 13 вольт. Вот 13,1. Если сюда поставить пальчиковой батарейки стандартная, то будет э, около 15 вольт. То есть такой, такая батарея э, очень э, функциональна и практична. У нее небольшой вес. И, допустим, если в полевых условиях у вас разрядился э, такой аккумулятор, то и нет возможности подзарядить, вы можете а, если есть недалеко где-то магазинчик или ларек, купить обычные 10 батареек, ну или взять с собой заранее. Поменять просто их, никакие тут не надо ни отвертки, ни паяльники. Вот, и у вас получается опять рабочая батарея. Ну и также очень распространены вот ну, такой вот набор аккумуляторов. Это тоже считается аккумуляторная батарея. Обычная мизинчиковая 3, 3А аккумуляторы. 3,6 вольта. Вот здесь мы можем видеть литионная батарея параллельно и последовательно также. То есть по два элемента параллельно соединено. И потом все этих три элемента двойных уже соединены последовательно. И в итоге набирается емкость около 12 вольт напряжения в смысле. Также вот от портативного DVD-шника, только уже немного другого, другой формы, вот, он тоже 12 вольт набирается. Э, дальше. аккумуляторная батарея еще э, шуруповертах. Ну вот это оно так болтается, это я перепаивал. Никель металл гидрид. Потом я еще сделаю сюжет про аккумуляторы, про восстановление шуруповертов. Но никель металл гидрид, сразу скажу, я бы не рекомендовал. Они не отдают высокие токи. никель кадмий или литионные аккумуляторы. Если у вас аккумуляторная батарея вышла из строя, то не нужно спешить ее выбрасывать. Бывает такое, что если батарея не выдает нужного напряжения, то не обязательно, что все банки вышли из строя. Может быть такое, что одна из них, любая, или две, вышли из строя, а остальные еще вполне рабочие. То есть можно просто разделить такой аккумулятор, и получится вот такие вот отдельные элементы, как стандартные пальчиковые аккумуляторы. Вот сколько получится. Если один, так один. Бывает несколько. Бывает один только вышел из строя. Остальные все рабочие. Вот. Ну или в крайнем случае можно этот нерабочий просто отсюда убрать и заместь него впаять рабочий. Ну это как бы тоже не сильно хорошо, потому что э, нормальная батарея должна быть, чтобы все аккумуляторы были одной даты выпуска. И даже из одной партии. Тогда она будет полноценно работать. Одновременно они будут стареть, одновременно разряжаться, заряжаться, иметь одну емкость. Ну, то есть так теоретически, по крайней мере. Вот, к примеру, у меня э, в фотоаппарате стоит 4 пальчиковых батарейки стандартных. То есть я сразу же купил 4 э, аккумулятора. Купил из одной партии. Э, где-то через полгода после покупки я начал замечать, что фотоаппарат э, начал выключаться быстрее. То есть пишет поменяйте батарейки и выключается. На тот момент у меня интеллектуального зарядного устройства не было, и я не мог э, ну, видеть, какая емкость на каждом аккумуляторе. То есть зарядку обычную вставил, автоматическую, она там прошел цикл зарядки, выключилась, ну и думаешь, что зарядились уже. А сколько там еще осталось, может там надо доразрядить его, то есть с обычными зарядами там все сложнее. Ну, то есть, получается, выключается раньше фотоаппарат. И я думаю, что уже все аккумуляторы как бы уже или бракованные, или палевные, или вышли со строя, уже старые. А потом как-то методом эксперимента случайно обратил внимание, что замесь вот этого аккумулятора, я его пометил маркером, э, поставил другую батарейку. И с той батарейкой все вот эти три аккумулятора еще доработали довольно продолжительный срок. Вот. Ну, то есть получается, что аккумулятор или бракованный, или палево. Вот, и он, у него емкость меньше, соответственно, емкость, когда заканчивается, начинает падать напряжение на этой батарейке, на аккумуляторе. Ну и общее напряжение из всех четырех аккумуляторов Общее напряжение, получается, упало. Соответственно, уже оно идет на, на порядок меньше. И фотоаппарат определяет это, как будто села вся батарея, то есть все аккумуляторы. Пишет поменять батарейки и выключается. То есть, кто не знает, то может так и думать, как я раньше, что сели все аккумуляторы. А на самом деле тут протащит все только один. Вот такой вот нюанс. Свинцовые же аккумуляторные батареи, что автомобильные, что гелевые, что AGM, а они являются неразборными. Цельный корпус и принцип у всех похожий. Идет по 2 с копейками вольта на банку то есть в большинстве своем это 6 банок и получается 12 вольт. Очень часто люди путают э, аккумуляторы в бесперебойнике, называют гелевыми. Но гелевый аккумулятор немножко другой. Там внутри кислота связана с силикогелем. И обыкновенный электролит доведен до состояния густой массы в виде желе. А в аккумуляторах AGM, а которые в бесперебойниках ставятся, Внутри э, стоит в каждой банке абсорбирующий сепаратор. Он состоит из тонких стекловолокон. То есть дословно AGM а даже так и переводится. Э, впитывающий стекловолоконный материал. А, то есть э, вот этот материал, похожий на стекловату, пропитан электролитом. Одним из основных минусов свинцовых аккумуляторов является большой вес – но ну, если вес не имеет значения, вот как, например, бесперебойники или автомобили, то такой тип аккумуляторов на сегодняшний день является самый оптимальный. Свинцовые аккумуляторы не имеют эффекта памяти. То есть успешно проходят неполные циклы заряд-разряд, завели машину, там чуть-чуть проехали, заглушили. Вот, то есть полных циклов нету. И нормально работают по 5 лет. Без проблем. Ну, единственный это минус большой вес. То есть, если надо вставить аккумулятор в устройство портативное переносное, то сюда, понятное дело, они уже не подходят. В портативных же устройствах э, в основном используются никель-кадмий, никель-металл-хидрид, литион, литий-полимер. Thank you. кадмиевые аккумуляторы являются одни из самых выносливых и поддающихся восстановлению. К минусам можно отнести то, что по сравнению с другими аккумуляторами у них большой удельный вес по сравнению с емкостью, у них большой уровень саморазряда до 10% э, в первые сутки и до 20% каждый месяц. Кадмий внутри таких аккумуляторов не является экологически чистым. Ну и наличие эффекта памяти, из-за которого нужно раз в пару месяцев проводить восстановительные циклы заряд-разряд. К плюсам же можно отнести большое количество циклов заряд-разряд, то есть при правильной эксплуатации оно ну, может э, достигать больше тысячи. Э, такие аккумуляторы легко поддаются э, циклам восстановления – у них небольшая стоимость. Никель-кадмиевые аккумуляторы э, способны работать в широком диапазоне температур и заряжаться при минусовой температуре. Хорошо устойчивы к большим токам заряда и разряда и способны отдавать большие токи. Никель-кадмиевый аккумулятор хоть и уходит постепенно в прошлое, но есть все-таки свои ниши, с которых его, возможно, выбьет только литий. Как, например, аккумулятор от шуруповерта. Э, тут требуются большие токи отдачи и широкий диапазон температур, как раз то, чем э, никель кадмий обладает. Вот я пробовал перепаковывать аккумулятор от шуруповерта никель-металл гидридными аккумуляторами. Здесь вот не знаю, видно или нет. Значит, э, от 1,2 вольта 3000 миллиампер. То он способен крутить долго, но на высокие токи он не отдает. То есть он не может отдать нужной мощности. Если нужно шуруп загнать, допустим, там в какое-то толстое дерево. Но крутить он способен долго. Вот у меня есть еще аккумулятор один Самый, один из самых древних. Ему уже лет и лет, больше 10, наверное. Вот, так э, я его недавно погонял восстановительными циклами. Так он набрал, да при том, что он был разряжен в ноль, пару лет лежал, он набрал где-то процентов 70-80 своей первоначальной емкости. Дальше на смену никель-кадмиевых аккумуляторов пришли никель-металл-гидридные. Никель-металл-гидридные аккумуляторы имеют меньший вес при той же емкости. При тех же габаритах э, имеют больше емкость, где-то на 30%. И они меньше подвержены эффекту памяти, но обладают также своими недостатками. Никель-металл-гидридные аккумуляторы дороже по стоимости – они больше греются при зарядке, что отрицательно сказывается на работоспособности. Требует большее время зарядки и меньшее количество циклов заряд-разряд, э, где-то около 500. И имеют высокий уровень саморазряда, где-то в полтора-два раза выше, чем у никель-кадмия. То есть за год он может полностью разрядиться сам по себе. Ну и самыми перспективными на сегодняшний день являются аккумуляторы на основе лития, литий-ионные и литий-полимерные. Первые литиевые аккумуляторы появились еще в 70-х годах, но из-за своей твердой структуры электролита – Э, часто теряли э, тепловую стабильность и воспламенялись. Э, в начале 90-х появились аккумуляторы на основе ионов лития. Электролит стал жидким, но при этом уменьшилась плотность энергии, зато возросла стабильность работы. А позже появилась возможность заменить электролит более стабильным гелеобразным электролитом и вот это вот литий-полимерные аккумуляторы. То есть отличаются они тем, что литионный аккумулятор имеет жидкий электролит, а литий-полимерный является аккумулятором комбинированного типа э, с гелеобразным электролитом. Благодаря гелеобразному составу внутреннее пространство э, таких аккумуляторов используется на 25% эффективнее, чем литионный. Но в свою очередь э, минусом является то, что э, стареют они быстрее, чем литионные, и имеют меньшее количество циклов разряд заряд. Какой аккумулятор э, лучше, литионный и, или литий-полимер? Однозначного мнения нету. Везде есть свои недостатки и свои плюсы. Литионный аккумулятор э, менее дорогой, имеет большее количество циклов, но он достаточно громоздкий, а э, литий полимерный, в свою очередь, э, благодаря гелеобразному составу электролита, э, имеет различные формы, то есть можно изготовить более тонкой формы и разной сложности. Еще одним минусом является то, что литионные аккумуляторы очень боятся глубокого разряда. То есть в них стоит там защита. Есть аккумуляторы без защиты, то если его разрядить меньше, чем 3 вольта, там уже идут необратимые процессы. То есть он очень боится глубокого разряда. Если его разрядить в ноль, то уже, скорее всего, вы его выбросите. Еще хочу сказать, что если сравнивать элементы питания для современных фонариков и сравнить вот такой вот тип батареи и вот такой вот аккумулятор литионный, то вот этот один аккумулятор с легкостью вделывает по всем параметрам вот эти три. То есть и яркость, и длительность свечения таких фонариков на таком аккумуляторе будет намного лучше. Ну, если подвести итог, то можно сказать, что идеальных аккумуляторов на сегодняшний день пока не существует за более чем столетнюю историю развития. Вот так что выбирать аккумулятор нужно под свои потребности и условия эксплуатации. То есть одни аккумуляторы боятся мороза, другие аккумуляторы боятся больших токов, заряд, разряд. Ну, в общем, нужно взвесить все за и против, и уже тогда делать выбор в сторону того или иного аккумулятора. На этом все. Спасибо за внимание и до новых встреч!